Yes, magandang morning naman po sa inyo lahat. This is Mr. Once again, nasabing mapagpalang araw sa inyong lahat. So, nandito ngayon tayo sa Immaculate Conception, Pasig. Eh? So, ika-anim nating uh, uh, bisita iglesia. So, don't fail to watch. Mamaya ikot-ikot tayo para magdasal at uh, magpasalamat sa mga blessing. nila ito pa yung kanilang uh, ah, antique na ano, na bell. Ayan, medyo uh, may kalumaan na sa may butas na, matagal na kasi. Ayan, lapitan natin, ayan. Hmm. Ayan mga pa, once again. So ayan po, ayan. Pasok tayo sa loob para uh, ah, magandanda. ginagawa ngayon sa Do. Ayan, sa loob tayo ngayon ng altar. Ayan, para magpasalamat sa lahat ng ginagawa. natin ang andar dito sa Pasig Church Immaculada Ano po tayo sa loob ng simba? Check natin at ayaw dyan. Ganda lang doon. Kung hindi ko talalapit na lamang po dito sa ating kamag-anak ko, pakisabi ko yung pangalan, kaya ko lang ito ha, apat na po yung nandito. Sino po yung isa? Lima lang po yung hinuhin natin sa lalang po ang hintay na girl. Apat na po yung nandito. Sino po yung isa? Ano po ang pangalan? parangal. Meron po niyang kulay puti na hugis bilog, sir. Pakitingnan niyo po. Dalawa lamang po dyan ang upo. Sa pangatlo, tatlo po. Sa pangapat, apat ay dalawang muli. Pakicheck po lahat ang sandalan ng inyong kinuupuan. Tatlo, dalawa, tatlo po lamang yan. Sumandal po kayo sa puti na hugis bilog. Diyan po kayo sa sandalan. Tingnan po natin mabuti. Okay? Tatlo, dalawa, tatlo po. Sundin po natin ang protocol lamang po ng simbahan. Yun lang po pakiusap namin. Kasi po hindi po namin alam kung dyan po sa labas ay meron po intelligence ng IATF. Once protectoral po tayo, automatic masasarado po ang katedral. Kaya sumunod po tayo sa protocol ng simbahan po. Yun lamang po namin pakiusap. Okay? Yun lamang po. At mamaya po sa inyong pong paglabas ng katedral po, isa lamang po ang ating exit point, gaya ng pagpasok na po, isa lamang ang entrance point. So ang exit point po ay nasa kaming kanan niyo isang pintuan lamang. Lahat po ay lalabas sa ating exit point with social distancing pa rin po. Huwag po kayong magmamadali at mapunahan sa paglabas ng simbahan. Yun po ang pakiusap namin. Wala po magunahan sa paglabas po. So, social distancing pa rin po tayo. Mamaya po, yan po ang palabas ng video. Yan po sa monitor. Panoorin niyo po mabuti. Kasi lahat ng sinabi ko ay naroon po. Hindi na namin po yung nanapan na contact tracing kasi alam po namin lahat. Meron na po kayo passing through our past. Sa inyo pong pagpasok niyo po ang ng ating mga security. Okay? Maraming salamat. Dito po tayo sa inang inampuong bato. Ayan sa labas. Uh, sa gilid ng simbahan. Dito nag-aalay. At uh, papasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap, mga nakalusugan, Ayan, nagtitirsal niya na kandila. So, ayan, nakikita niya. Ang ganda po sa paligid niya. Meron din silang Station of the Cross. Sa makapansin niyo. Station. Ah. Ha? Ayan, ito po yung gilid ng uh, simbahan natin. Ha? Ayan. Malaki pala. Oo, may square lang pa rin yan po yung ano, <clears throat> kada station ganda po ganda ng paligid niya yan napakaganda ayan napapanahon malapit na kasi ang ano ang araw talaga so ayan po Ayan, kabilang stasyon. Ayan, ito po yung station niya, number 5. Saka ito yung bell nila rito. Ayan, talaga antik na. Antik na, antik na yung kanilang bell. Katagal. Kaya ayan, under-renovate niya siya ngayon sa labas. Ayan, represerve yung kanya ano, pagiging antik. Eh. So yan, napakalabag po rito. Ayan. ng mga special of the course ayan dito may mga ano sila uh, upuan saka na uh, disimba ka may social distancing para yun siyempre di makawala so ayan po napakaganda Kahit hindi naman niya makuha ng